Esta é fortaleza, a parte mais conhecida dela, pelo menos. O litoral, a orla, a praia. Tem muito mais gente para lá, sertão adentro. não dá para 3 milhões de pessoas morarem de frente para o mar. Mesmo que elas se espremam, se amontoem o quanto podem. Bem que tentamos. Fortaleza é a cidade mais densamente povoada do país. Aqui no Bom Jardim, por exemplo, tem gente que mora na beira da água doce, na beira de córregos e rios. O aluguel tá pela hora da morte. Quem não consegue pagar vai para a rua e ocupa o que não tinha uso. Fortaleza tem um déficit habitacional de 120 mil unidades. É o quarto maior do Brasil. Uma coincidência o metro quadrado na beira-mar também é o quarto mais caro do país. Desde os anos 40 do século passado, quando descobriram que morar na praia era uma dádiva, tem ficado cada vez mais custoso morar por aqui. Um apartamento destes, dos menores, não vale menos de um milhão. A oferta é limitada. No entanto, Fortaleza tem 25 quilômetros de praia e há muito que se conquistar. Cada vez mais gente, cada vez mais raro, cada vez mais caro. E assim sucessivamente. Este documentário é sobre esse movimento incessante, sobre a resistência de três comunidades, que nem são ricas nem turistas mas moram de frente para o mar e gostam dessa ideia. É, a gente está aqui no, na Orla Central de Fortaleza, parte bem privilegiada, conhecida como Ponta do Mucuripe e mais conhecido popularmente como Serve-Luz. Né? É uma ponta que recebe a, o, o, vento mais forte de Fortaleza, essa ponta aqui de Estanzinho. É um local muito bonito, a gente pesca e come o próprio peixe que pescamos. As pessoas têm essa proximidade com o mar, é, nós aqui, não só nós aqui, mas a, a, maioria das periferias de Fortaleza não tem área de lazer e o mar aqui é o nosso grande refúgio. A gente pesca, a gente surfa, a gente joga bola, que é uma área muito visada, muito privilegiada pela, pelas construtoras, porque é litoral, perto do mar, tem uma localização privilegiada, está entre a beira-mar e a Praia do Futuro. Então, essa especulação, essa, essa, essas ameaças de remoção sempre vem por parte dos governantes. Desde que eu cheguei aqui, que o pessoal dizia, na próxima semana o farol vai se acabar, isso aqui vai sair, esse bairro. Essas casas vai sair, vai ser removido todo mundo. Isso em 74. 2010 veio pessoal fazendo um cadastro e marcando nossas casas. A minha, o número é 36. Eles querem construir aqui uma, uma grande praça, principalmente aqui onde eu estou, né? E a maioria da comunidade não quer sair daqui, não concorda com essa remoção, porque a gente acha que não é a prioridade. Eles até fazem umas reuniões pontuais, a gente opina, tá ok, vamos levar, mas quando chegar, as nossas opiniões não valeram nada. Continua a coisa do mesmo jeito, esse projeto. A gente não queria sair daqui, porque não é só os ricos que podem morar na praia, não. O pobre também tem o direito. A praça e uma via paisagística tomarão espaço de onde hoje vivem pelo menos 860 famílias. É o projeto Aldeia da Praia. Pelos planos da prefeitura, estas famílias removidas passarão a morar em um conjunto habitacional que está sendo construído a 3 quilômetros dali. Este é o terreno para onde a prefeitura quer trazer as famílias do Serviluz. O plano é construir aqui um conjunto habitacional com 1.472 apartamentos além de quadras poliesportivas, praças e playground. Você deve estar se perguntando que tsunami passou por aqui. O que aconteceu é que antes da prefeitura começar a erguer o conjunto, ela teve que derrubar algumas casas. Um grupo de pessoas havia se adiantado ao poder municipal. Ocuparam o terreno, passaram a morar na duna e deram à comunidade o nome de Alto da Paz. a gente quer moradia, né? E então, tem um monte de filho, não tem para onde ir. Se a gente está aqui, porque a gente não tem para onde ir. Porque se tivesse, a gente não estaria aqui nesse meio de conflito, né? Aí a gente tem que aguentar tudo, né? Tá aí todo mundo saindo das suas casas, mas eu disse, eu não vou sair da minha, porque eu não tenho para onde ir, não tenho família, não tenho nada. É só eu, ele, meus filhos. Aí eu disse, eu vou ficar, seja o que Deus quiser, tô na mão de Deus. Aliás, quando chove, molha tudo. Não é nem muito seguro, porque quando chove, molha tudo, meu barraco. Já foi feito de plástico, mas eu não saí daqui. Desde as eleições que eu tô aqui. Eu, aliás, todo mundo dessa redondeza aqui. Mas eu tô lutando por esse aqui, não por mim, mas pelos meus filhos. Eu tenho sete filhos. Tive que abrir mão de dois de aliás de quatro por causa justamente das dificuldades, porque eu não tinha onde colocar meus filhos para morar. Então comigo só moram eles dois e esse que vai nascer. às vezes eu fico olhando aqui nessa rede aqui, olhando aqui para riba, não sei nem como foi que eu construí esse barraco. Chegar aqui de uma hora para outra aqui para jogar tudo fora. Não pode de chorar. Chega aqui de uma vez, a gente vai pegar as coisas aqui. Pouca coisa que tem, vai botar onde? Nem viador daqui por perto tem pra ir. Hã? Aí pegar as coisas e botar no meio da rua. Desempregado. Vai fazer o quê? Situação aqui não é só via não, tem vários aqui, né? assinou, quer dizer, não faz caso da gente. Né? a apresentação social, o nome dela, pegaram. Mas As primeiras famílias do Alto da Paz chegaram aqui em setembro de 2012 quase todas vindas de comunidades vizinhas. Elas sabiam que o terreno era da prefeitura, que seria construído ali um conjunto habitacional. E a prefeitura, por sua vez, sabia que não daria para construir com as famílias no terreno. A negociação para a desocupação durou mais de um ano. O prefeito foi à comunidade. Quem está morando aqui vai ter direito a um apartamento construído dentro de um ano e meio. Prometeu para as famílias alguns apartamentos no conjunto. Os moradores reclamaram que a visita foi surpresa, sem caráter oficial. Senador e deputado estadual também foram. O que a gente quer é que não tenha violência, que não tenha é, ninguém seja é, maltratado, que alguém que precisa seja injustiçado. Nenhum efeito aparente. Por último, intercedeu um vereador, eleito com votos das comunidades da região. pessoal necessita da moradia. E aí nós tivemos felicidade, o prefeito abriu. Vai vir o Ministério Público, vai vir o procurador do município, vai vir o prefeito Roberto Cláudio, vai vir o Johnny Monteiro, presidente da Habitação e assinar. Em 18 meses, vocês ganhar casa de... Em 18 meses, você sabe o que é isso, gente? Loteria. Vocês nem jogaram na cena e ganharam. Mas o pessoal veio, estão dizendo que vai ter reunião agora de noite. Então amanhã, na audiência pública, a gente vai discutir o projeto qual é o projeto que nós vamos discutir? O projeto é dia da Praia. Aqui a comunidade Alto da Paz, era, o terreno aqui pertence ao dia da Praia, todo mundo sabe desde o começo. A gente tem que exigir do seu prefeito, certo, um documento garantindo de verdade que você vai sair daqui, vai voltar para cá com a moradia garantida. Porque uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Não se envergonhe de falar o que vocês têm a dizer aqui nem lá. A dor de vocês só vocês que sentem, não tem outro que sente não. Assim, nós estamos unidos por uma causa justa, de moradia. É como eu já falei antes, certo? Eu vou ressaltar mais uma vez, enquanto vocês estiverem aqui com o pé aqui dentro, vocês são dono dessa terra. Porque amanhã certamente nós Comunidade Serve Luz, o pessoal lá agradeceram a gente está A gente tá aqui resistindo ainda, porque eles não querem vir para cá. São pessoas que moram na sua casa há 40 anos. Não sei como é que vai ser essa situação daqui a três dias. Eu tenho medo. Aí o que eu pensei, eu conheço uma aparência ali, eu pensei em pegar minhas coisas e levar pra lá. Mas só que também é tão pequenininho lá, que eu tenho medo de chegar derrubando. A gente corre esse risco dele chegar derrubando aqui. covardia e mandando a gente sair sem direito a nada. Nada, nada. Nada. A senhora está onde? Ele não está tá cachorro, polícia com cavalo, o, o, o choque e os trator. Ninguém chegou na nossa porta educada dizendo, por favor, retire suas coisas que nós vamos derrubar as casas. Não. Foi, oh, bora, bora, tira que a gente vai derrubar. O policial que dá em mim. Porque eu disse assim, meu senhor, me acalma aí que meu marido vai entrar para tirar minhas coisas. Que é só eu, um menino de 13 anos. Ele disse, fala embaixo. Eu disse, meu senhor, não tô falando nem alto. Eu tô chamando o senhor de senhor. Quer dizer, é uma humilhação com a gente, é humilhação com a população, gente. Mais de um ano de negociações foi por terra. O despejo foi uma crise para a prefeitura. Saiu em jornais e TVs. Fotos e vídeos foram compartilhados por centenas de pessoas nas redes sociais. A secretária da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, lançou nota eximindo-se dos possíveis excessos policiais e afirmando ter garantido todo o suporte social para as famílias removidas. A nota questionou também a legitimidade da ocupação e ressaltou as seguidas tentativas de negociação. No Alto da Paz, nós começamos a negociação em janeiro, um ano e três meses. O prefeito esteve lá, eu estive com o prefeito. Então, um processo como aquele, uma área difícil, uma área como aquela, você perdeu um recurso para fazer 1.472 unidades. Um processo de um ano e três meses de negociação. De ida e vinda. fazer promessa. Você nunca foi atendido pelo prefeito e nós fizemos que vocês sejam pelo prefeito. O vereador John Monteiro também não conseguiu evitar o despejo forçado. Por fim, apoiou a operação policial. Na paz Bora sair, vamos sair. Não saía, gente. Não saiu, você viu. Foi um batalhão de choque, foi todo tipo de polícia para lá, ainda teve ainda teve um choque, né, com a comunidade. Não é criminalizar os movimentos, mas hoje nós temos um tráfico que está bem organizado e ele passa a comandar. Então, a interferência de pessoas erradas dentro da comunidade foi grande. E a minha opinião era necessitada a polícia, não era necessitada o que foi que aconteceu. Mas eu acho que se, se aconteceu aquilo porque teve uma contrapartida que foi pessoa já organizada, armada, para ser contra a polícia. com o negócio das drogas, né, em todas as camadas sociais, né. Com certeza na beira-mar, em qualquer prédio da beira-mar tem pessoas envolvidas, né, com qualquer prédio da aldeota tem pessoas envolvidas, né. Agora, quer dizer que porque tem alguém envolvido nesse condomínio, o condomínio inteiro vai ser despejado, porque é isso que falam contra as ocupações. Se encontram alguém na ocupação que é envolvida com, com essa questão do tráfico de drogas, aí querem usar isso para que todas as famílias sejam manchadas, digamos assim, por esse estigma, né? E justifiquem o despejo da comunidade. Isso é um absurdo, né? Isso não tem lógica. Né? O tráfico está também presente nos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, recém-inaugurado, e os especuladores também. Então, eles, o, o, o tráfico e a especulação não brota na favela, <laughs> não brota na ocupação. Ele é também uma forma existente que perpassa o território, perpassa a sociedade, merece e deve ser combatido, mas ele não pode ser utilizado para desqualificar o conjunto de pessoas, de famílias, de indivíduos que estão presentes naquele lugar. prefeito está dando para eles, para aquele povo que saíram, uma garantia de vida, morar no pedaço mais caro de Fortaleza, que hoje praticamente aquele, aquele morro do, do Alto Rapaz vai ser o. Porque você mora, é as dunas ali, né? É as dunas dos pobres, que é de frente para o mar. Esta é a Praia do Futuro. Uma imobiliária na década de 60 anunciou que aqui seria o mais novo bairro de Fortaleza. Ficou esse nome, do futuro. Mas naquela época já existiam aqui o mar e as comunidades pesqueiras. Meio século depois, o novo bairro não pegou para valer ainda. O problema é que essa praia tem um grau de salinidade, uma maresia devastadora. Sua geladeira não duraria muito por aqui. E o problemão é que ela é pontilhada por comunidades pobres, favelas e ocupações irregulares. O metro quadrado não decola. Foi aqui que alguns despejados do Alto da Paz buscaram abrigo. Foi aqui também que outro grupo de despejados daquele mesmo terreno chegou, quatro anos antes, e fundou a ocupação Raízes da Praia. Naquele mesmo terreno que hoje tá, foi a ocupação do Alto da Paz, tinha sido ocupado por várias outras famílias. Um dia, um, um certo dia de, de quinta-feira, aí as pessoas tiveram uma surpresa, as pessoas que estavam lá tiveram uma surpresa. É que chegou um caminhão com vários policiais dentro, atirando no povo. É, teve pessoas que saíram baleadas, hoje tem gente ainda do tempo de 2005 paraplégico Outras pessoas, outro, teve uma pessoa que morreu. Deve ter havido uns três anos de toda semana estar tá se organizando em reuniões, porque a gente já sabia que esse povo, esse, esse gestor já tinha esse projeto já de muito tempo, né? De tirar, retirar as casas do de luz de fazer, de interligar, fazer uma, uma beira-mar, né? a gente, como tinha uma visão de que isso poderia acontecer um dia, a gente começou a, se organizar e organizar as pessoas e alertando as pessoas de que isso um dia ia acontecer. Né? Enquanto isso, nós fiquemos procurando um espaço para um terreno, de terreno que era para poder a gente botar esse pessoal, ocupar para botar esse pessoal. Há 25 anos que só tinha entulho aqui dentro, né? Que ninguém ligava, não era de ninguém. Enquanto a gente ocupou, não era de ninguém. Estava abandonado, servia para as pessoas é, usar droga, esse tipo de, de coisa. E aí chegamos aqui três horas da manhã, começou todo mundo a, a capinar, era com mão, era com enxada. E era criança, e era mulher, era, era, era, era homem, idoso, deficiente. Aí eu tava arranchado lá, debaixo de um pé de castanhola. <laughs> Aí de lá eu vim pra cá. Tá com bem cinco anos já que eu tô aqui. Aí aqui é barraquinho aí, né? Aí a gente entra, fecha, né? Dorme mais tranquilo. Né? Beleza. É umas 5 horas da tarde, chegou a polícia aqui dizendo que estava com a ordem de despejo para despejar a gente. Aí todo mundo começou a, a resistir, dizendo que não ia sair. Eles disseram que a gente estava invadindo o terreno dos outros e nós falamos que nós tínhamos direito à moradia, como todo ser humano. Quando eles entraram, já foi armado, a, a, derrubando tudo, os as marcação. E vieram metendo bala mesmo na gente mesmo, madrugada. Nós naquele morro ali, ó, tem um morrozinho aqui, nós, todo mundo ali no barracão, é, eu fui uma pessoa que eles botaram, apontaram arma no meu, no meu rosto. Ah, mas a gente já estava já preparado já e para debater e para empeitar qualquer coisa que acontecesse, né? Até mesmo a morte. É. Já viemos dispostos mesmo. E porque isso aqui é um lugar de origem e todos que moram aqui criaram uma, uma raiz aqui nesse pedaço, nessa, nessa área de, de praia essa beira de praia. Todo mundo se recusa a sair daqui. E, e vamos ficar até a, vi a vitória chegar, né? A vitória é o quê? As casas de alvenaria? É, a vitória é você conquistar a terra, né? A terra, você conquistando a terra, você pode fazer até três casas em cima da outra. As famílias do Alto da Paz voltaram para o aluguel ou casas de parentes. Seguem em negociação com a prefeitura. O Serviluz propôs alternativas ao projeto Aldeia da Praia e reivindica mudanças. A ocupação Raízes da Praia ainda pressiona o município pela desapropriação completa do terreno.